इंदौर की सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का यह कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगी मैंने कभी यह नहीं कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है जी हाँ उन्होंने यह कहा यदि ये मेरा आखिरी साल है और यमराज कहें कि तुम्हें अभी दस साल और जीना है तो मैं क्या कर सकती हूँ मैंने कभी यह नहीं कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है संगठन ही तय करेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं जहाँ जाना चाहता जहाँ जैसा आता है रिवा का एक संगठन यहाँ पर है बार बार बोलते थे रिवा जाने के लिए गाड़ी तो ये लोगों को हमेशा उनकी आवश्यकता अनुसार काम करने की आप आप आप कि इसलिए मतलब अगर संगठन संगठन कुछ कहता है आपको तो आप तैयार हैं किस बात के लोकसभा लोकसभा के लिए भाई जब मैं अपने आप को कहती हूँ ऐसा होता है ना कि मैं आखिर हूँ कौन मैं एक कार्यकर्ता हूँ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ किसी कोई एक व्यक्ति मुझे कहे कि 89 में जब पहली बार मैं चुनाव लड़ी मैं कभी मांगने गई थी क्या नहीं मांगने गई थी संगठन ने तय किया तुम्हें लड़ना है संगठन तय करता है तुम्हें राज्य मंत्री बनना है तो राज्य मंत्री बनना है संगठन ने अभी तय किया मैंने एक शब्द से नहीं बोला था कि मैं आठ बार लड़ी अब मुझे मुख्यमंत्री तो बनना ही पड़ेगा आपने कभी सुना नहीं सुना तो संगठन ने कहा आपको स्पीकर बनना है तो स्पीकर बने जो मिला मगर हाँ स्पीकर बनने के बाद एक बात ध्यान में रखी मैंने कि जो दायित्व मिला है वो दायित्व में अच्छे से निभाऊं और वो निभाने की मैंने कोशिश करी है कि वो भी अच्छे से निभाया ऐसा मुझे लगता है आप, आप, आप, आप चुनाव लड़ेंगे संगठन क्या आएगा तो संगठन को कहने तो दो आप, <laughs> क्या कहते यूपी में अच्छा मुझे बताओ आप क्या कहते हम तो चाहते हैं आप फिर से लड़े नहीं भाई आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया आपने बहुत ध्यान दिया आपने क्षेत्र में आप ऐसा कहो तो सही इंदौर, इंदौर से इच्छापुर की जो सड़क है उस सड़क पे आए दिन जाम लगता है कौन सी इंदौर से जो इच्छापुर का जो बनना खड़वा वाली हाँ वो हो रही है नहीं अभी भी करीब दो दो तीन तीन दिन लगातार जाम रहता है तो कब शुरू होगी इसकी प्रक्रिया अभी हो गई अभी मेरे नितिन जी से अभी अभी बात हुई है और इंदौर के जितने भी हाईवेज नेशनल हाईवेज है उसकी पूरी सब योजना बनी है स्वीकृत हो गया है और बहुत ही जल्दी उसका काम शुरू भी हो जाएगा तो उसमें ये भी है बुरहानपुर से आगे तक जोड़ने वाली बात है वो केवल हम यहाँ से नहीं कहते हैं तो वह पूरी डिटेल उसकी भी एक दिन सड़क वालों को यहाँ बुला करके उनसे सब करके पूरी डिटेल मैं आप सबको दे दूँगी कि दोनों तीनों जितने भी नेशनल हाईवे है उससे भी ज़्यादा एक बात अब मैं अभी बोलने वाली दी थी मैंने सोचा था पूरी एक साथ सबकी बैठक लूँगी तो बाहर से भी जो गुड़गांव से लेके बड़ौदा तक एक बड़ा हाईवे बन रहा है और उस हाईवे को भी मैं इंदौर को जोड़ दूंगी चिंता वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण सत्तम द्वारा उनके सामने चुनाव लड़ने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा प्रजातंत्र में सभी स्वतंत्र हैं और प्रियंका गांधी के कांग्रेस में प्रवेश को लेकर ताई ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस बात समझ में आ गई है कि इतने बड़े देश की राजनीति संभालना उनके अकेले के बस की बात नहीं है इसी कारण वे प्रियंका की मदद ले रहे हैं राहुल जी ने एक प्रकार से ये एक्सेप्ट किया कि राजनीति करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है ये उनकी समझ में आ गया ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात की है समझ आ गई उनमें